нұрбек мен қарайсың е тоқтатшы ойну қарашы қоңшының ойнағанын айтып жатыр не дағы той бұл жиырма алтысы ошто жиырма жетісі жалақтық той сен ғой көйнек тауып тұрсың мен неге киме келемін ей нұрбек инстаграмда көрген емессің инстаграм инстаграм костюмес центр деген бар ғой ошол жаққа барабыз не тойға барбайбыз ғой тойға барабыз деп тұрмын мына ай саламатсызбы чоңуз саламатсызбы тиги инстаграмдагы центр костюмс деген ушул жерде ооба ошол жер келиңиз тролле келип турсуз тролле келиппиз костюмга келдик эле бизде прокатка дагы бар сатып алганга дагы бар жаш балдарга да костюмдарыбыз бар эгер сатып алам десеңиздер беш миң сомдон жети миң сомго чейин а эгер кааласаңыздар прокатка да алсаңыздар болот миң сомдон үч жарым миң сомго чейин костюмдарыбыз турциядан алып келинет сизге кандай фасандагы костюмдар жагат бизде смокинг классика регуляр баардык түрлөрү бар айтчуңуз бизге костюмдар керек эле тиги ошко жалал абадка тойго барат элек да сізге жарашлы соның соның костюмдарыңыз бар Кейіп көрсеңіз болады ооба біз костюмға келгенбіз Түшінікті жүріңіздер а силердин деген тиги жалал абадта ошто деле центр костюмс деген магазиндер бар да э ооба бар муну муну бул жекге эле коюп коелу дагы ошол эле жактан алмай болдукпиз азыр эле кийип кете берейинчи эми ал жака барып алып жүрүм ушуну ошол жака чейин көтөрүп бармак беле ошол эле жактан алабыз рахмат чоң кыз жакшы калыңыз